آه من المؤسف أنني سأضطر إلى قتل ريز المعادية فتلك الفتاة تبث بهجة في القلوب كشف المنطقة تم إسقاطه أعيد التلقيم سقطت السبايك في A أعيد التلقيم عذرني الآن تبقى عدو واحد رصد عدو في إيه فينيكس شاف بسلام يا سيج تعجبني بومتك للغاية يا سوفا لكنها ستبدو أجمل لو رسمت عليها بعض اللهب تشق صفوفهم وجدتهم اه موت رصد عدو في هدف يسجب البصر سقطت السبايك في اي رصد عدو في اي تبقى عدو واحد أعيد التلقيم أعيد التلقيم أخرى قم بأذيتهم مرة أخرى أعيد التلقيم سقطت السبايك في بي رصدت السبايك في بي عدد من الأعداء في بي كن أسرع جار حجب الرؤية سقطت السبايك في بي أول واحد توقعت أداء أفضل من قبلهم أعيد التلطيم أعيد التلطيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم جار مسح المنطقة أمامنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم سقطت لقطة بحاجة لمعدات آخر لاعب باق قلب البصر تبقى عدو واحد بعمق قلوبكم تخفق بشده آه، عليكم الهرب ستبدأ المطاردة سقطت لسبايك في ايه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 كابوسهم أحمق سقطت لسبايك بي تبقى عدو واحد هذا محزن كالبقية تماما سأتألق أكثر من المشاعين أحتاج إلى دعم شكراً رصدت السبايك في بي مات رصدت السبايك في بي عدد من الأعداء في بي تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي حافظوا على توازنكم حتى النهاية اتفقنا؟ جيد تاكل يا شباب بي بي بي زرعت لسبايك رصد في بي آه. تبقى عدو واحد يريدون القتال من نحن لنرفض أعيد التلقيم تنقيب أعيد تلقيم أعيد تلقيم قنبلة ستنفجر تبقى عدو واحد سقطت السبايك في منطقة المهاجمين لن يموت حلفائي آه عليكم الهرب عدو واحد سقطت السبايك في اي سبايك في A فينيكس ريلود ريلود آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان أداء رائع يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة أحتاج إمدادك سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد آخر جولة في الشوط كل ما تملكون أستطيع الشراء على أي إلى دعم شكراً سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد انتهى الأمر تبديل الجبهات في اتحادنا لا تنسوا ذلك أحتاج إمداداً 自就好的。 ظلال متحركة تبقى عدو واحد بالتالي تستحق المجهود سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر تشق صفوفهم تبقى عدو واحد Alkan. باق نو بيك نايس نقطة الفوز انظروا إنهم بائسون أعيد التلقيم سلاح هنا السبايك هنا. إنهم ضعفاء جيد في طريقي يفسد في الوسط の始まり